哎，好，好，好，好，谢谢。那等一下啊。哇，你先坐一下。 你的面好了。看看我的面啊。哦，我知道，接下来就是你的。这边。在这边。你那是米粉。米粉。